Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal y hoy hablaremos sobre 1. Cuando hay un corte general, la señal se corta después de una o dos horas, ya que esta tiene una batería de respaldo o algo así. 2. Los teléfonos Java pueden editar fotos, por ejemplo limpiar fondo, agregar texto y poner algunos filtros pues cuesta muchísimo más y una resolución media. 3. En la mayoría de los celus Java se pueden ver videos en YouTube, online y sin ningún programa. Solamente se necesita 3G o Wi-Fi. 4. En la mayoría de los teléfonos Java se pueden emular viejas controladas 5. En los celulares Java se puede crear aplicaciones. Java.